Awesome. Finish कर लूँ. वो रहा वो रहा आ रहा है Nice, yeah, nice. Marked a location. Attack the mark! Enemies ahead! come up on me! Watch out! do अबे मार जल्दी कब्र में आ रिवाइव दे रिवाइव दे जल्दी से रिवाइव दे वहाँ आ जाएगा रिवाइव देना आ रहा है आ रहा है आ रहा है तुम लोग nice nice nice way nice nice भाई मेरे लिए थोड़ा छोड़ दे मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ शॉर्ट गन से सेवन का एम है तो ले लो फोर एक्स भी है किसी को चाहिए तो ले लो सच फॉर वही कर मेडिकेट देना मेडिकेट देना भाई हेलो एक मेडिकेट देना कपाट तो और डब्बे Marked an enemy's death crate. Marked a vehicle. Let's go! Watch out! और तुम मुझे रुको रुको बैन कर दे रुको रुको रुको बैन कर दे Marked a location. Enemies ahead! hallet. Ve Get in the car! एक हिट भी था रे एक हिट Watch out! Awesome. तुम भी चांग देख सुंदर देख मेरे किट में मेड किट है और है फुल एमओ फाब है मेरे किट पे चले जाओ Excellent work! Excellent work! Get in the car! internet यहाँ पर भी बंदे होंगे पर बंदे होंगे देखता एक नंबर दादा Jackson. Watch out! कर जल्दी स्मोक कर बी करेंगे अब बंदा चल awesome नेटे नेटे नेटे फिनिश कर लूं ओरा ओरा कितना किल हो गए थे छः होंगे अब बोला है दो नॉक किया था ना चार नंबर उसको कवर दे वो रस कर रहा है क्या कर रहा है वहां पर एक और Awesome. कहीं छुपा हुआ देखकर सेम सेम थे ये तो नेट से नाइस है क्या बहाना रे We're the best. We are number one.